嘘でしょスクワットダメだったのはい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は、太もも痩せの鉄則ということで、 足を細くするためには何をすべきなのかどうして足が細くならないのかというところを解説していきます最後まで聞いてもらうことで明日から足を細くするためには何をすべきなのかが分かってきます今回もバッチリ解説していきますということで太もも痩せにするためにはまず運動か食事の管理このどっちかではダメです両方大切ですですが今回は運動に関して解説していきます まず基本的には太ももというのは筋肉太りか脂肪太りむくみ太り基本的にはこの3つに分かれておりますこの3つが解決しない限りは太もも痩せは不可能となってきますなんでかと言いますと筋肉があるのに筋肉をつけると太くなります脂肪があるのに脂肪が減らないと細くなりませんむくみが改善されない限りは細い日太い日ありますので基本的には 細くならない日々が続いてしまいますまず結論から言いますとポイントは3つありまして自重でエネルギー消費を上げるマッサージをするストレッチをするこの3つとも必要ですもちろんこのタイプどれなのか確実に分かっているのならばこの3つのうちどれかを減らしてもいいんですけどもはっきりしない場合は3つとも行った方が確実ですではまず解説していきます 足を細くしたい人、誰もがスクワットやってますよね。動画で検索したり、ネットでブログを見たり、足を細くするためにはスクワットだよ。スクワットで代謝上げて痩せようよ、細くしようよ。そういった解説や文章多いですよね。リスクがすごくあります。まず、自重でスクワットをした場合は、回数結構できますから、代謝を上げることにはつながりませんけど、 動いている間というのはエネルギー消費を上げることができます。もちろん、負荷が軽くても回数いっぱいこなせばですね、多少なりとも筋肉はつきますけども、そこまで追い込める人なかなかいないと思いますから、基本的には消費カロリーを上げるために自重でスクワットを行う。もう一つは、負荷をかけてスクワットを行う。ダンベルやバーベルを持ってですね、しっかりももに効かして、10回3セットとか、苦痛を耐えるとですね、 代謝が上がりますその代謝が上がる過程ではですね筋肉の回復や筋肉に必要な栄養素を持ってかれますのでたくさん食べた場合とかでも痩せやすい状態を保つことができますただ一つデメリットがありまして食事の管理ができていない場合その場合はですね筋肉を大きくする材料がたくさんありますから筋肥大する確率があります 負荷をかけたスクワットを行うと食事の管理ができていないと筋肥大しますから筋肉太りの方はさらに筋肉が太くなって最近ジム行ってスクワットしてるらしいねなんか顔痩せたんだけど足太くなってないっていうようなことをね言われだしますそうなってくると足を細くしたいためにスクワットしてるのに一向にね気になる足が細くならない 気にならない上半身ばっかり痩せてしまう。そういった現象に陥ります。でスクワットをした際に、筋肉太りの方は、さらに前ももが張ってしまう。脂肪太り、むくみ太り、そのような方は、太ももに変化ない、もしくは細くなった。どちらかの選択になってきますので、スクワットをすることで筋肉太りの人はおすすめできません。脂肪、むくみ、そういった太り方の足の方は 良くもなく悪くもなくという答えになります。じゃ次に、太ももを動かすエクササイズ。いろいろありますよね。例えば、立ったままで足を上げるとか、寝たままで足を上げるとか、寝っ転がってボールを潰すとか、いろんなエクササイズがあります。立って行わないエクササイズたくさんあります。そういったエクササイズの場合は、負荷が軽いですから、筋肉太りの方は 無駄な筋肉を落とせることができます脂肪太りむくみ太りの方は変化がないもしくは細くなるということで答えは一応三角になりますただスクワットを行う場合よりもこの3つのタイプの方はスクワットよりは太もも動かすエクササイズの方がおすすめというのは分かりますよね罰ではないですからじゃあ次にですねランニングダイエット始めるとまずランニングする人多いですよね フィットネスジム行っても、ランニングマシン、大体埋まってますよね。まずランニングやっちゃうんですよね。まあ、もちろん消費のカロリーが上がります。ランニングは有酸素運動になりますから、消費のカロリーが上がることによって、足りないエネルギーの脂肪を使うことができる確率が上がります。ただデメリットがもちろんあります。カロリーを消費するということは、お腹が空いてしまう。これ一番のデメリットです。 フィットネスクラブ行って痩せない人よくわかると思いますけども、動いたら絶対お腹空いちゃうんですよね。もうこれ人間の本能です。長い時間動けばカロリーを使う。家帰ってよく動いた。やっべ、茶碗2杯食っちゃったよ。とかね。甘いもん手が出ちゃったとか。そういった現象に陥るので、結果的にはあんまりおすすめできないです。あとは、ランニング、リズム運動ですから、 同じ筋肉ばっかり使っちゃいますもちろん歩幅とかスピードとかコロコロ変えればもちろんいいですけども基本的には同じペースで走ってしまいますから基本的にはふくらはぎの同じ部分太ももの同じ部分を使って運動してしまうために筋肉太りの方っていうのは前ももがまた張っちゃいますよカロリー消費できてるのに太ももが細くならないそれはやりたくないですよね それならランニングしたくないよ。筋トレの方がいいじゃん。こっち無駄な筋肉落ちるんだよ。こっちの方がいいじゃん。っていう風になっちゃいますよね。で、脂肪太り、むくみ太りの方は、まあ、変化が起きない。もしくは、同じ部分を使うというのは、同じ筋肉の部分の血行が悪くなりますから、さらにむくみやすくなる確率がアップします。じゃあ何すればいいのこの3つ、スクワット、太ももを痩せエクササイズ、ランニング、 何して太もも痩せしたらいいの答えはこれです。負荷の軽い太ももを動かすエクササイズをいろんな種類やってください。スクワットもですね、狭いスタンス、広いスタンス、つま先開く、つま先開かない、いろんなスクワットがありますけども、基本的には筋肉太りの方は NG ですので、そこのリスクをとって、太ももスクワットを行ってですね、 食事の管理ができていないかもしれないのに、筋肥大するかもしれないのに、スクワットを選ぶというのは、ちょっとリスクがあります。ということで答えは、太ももを動かすエクササイズを行ってください。じゃあ何をね、どこ使えばいいのそれは、主に使う部分は、太ももの裏。人間というのは、前に動いて生活していますから、体の基本的に前側の部分っていうのは、後ろよりも筋肉があります。 特に太ももなんかはですねしゃがんだり立ったり階段登ったり坂道登ったり下ったり前ももばっかりをね使って生活していますから前ももを使うエクササイズを行うとさらにね筋肉のバランスが悪くなってどのエクササイズをしても太ももの前ばっかり早く疲れて前ばっかり筋肉痛が起きて前ばっかり張っちゃうんですよねそうならないためにはできるだけ 裏側を使ってください。もも裏を使うことによって、日常生活で前ももあまり使わないように生活することがだんだんとできてきます。あとは内転筋です。皆さんだんだんとね、足閉じとくの辛いですよね。例えば椅子に座ってる時、デスクワークで仕事中、机について勉強してる時、絶対足開いてますよね。女性でもやっぱりね、人の目がなかったら足開いてますよね。 それはだんだん内転筋が衰えて、足を開きたくなって、閉じるのが辛くなって、だんだんと骨盤が開いたりして、O 脚、X 脚、または便秘、そのようなね、骨盤の歪みが発生して、太ももに老廃物が溜まりやすくなって、足痩せしにくくなりますから。そうならないためにも、衰えている内側の内転筋を鍛えてください。で次に、マッサージする部分。それは、ふくらはぎと前ももです。 太ももの裏のマッサージももちろん大切なんですけども、基本的に筋肉を柔らかくすると、筋肉の収縮が遅れますから、もも裏を鍛えた方がいいのに、マッサージをしてしまうと、筋肉がつきにくくなりますから、できるだけ使いすぎてる前もものマッサージ、そしてむくみ改善のためにふくらはぎをしっかりマッサージをしてください。で最後にですね、主にストレッチする部分ですけども、 ハムストリング。ハムストリングはね、柔らかくしない方がいいと言いましたけど、ハムストリングが硬いとですね、膝を伸ばしている状態が辛くなりますので、ちょっと膝を曲げた状態でね、生活してしまいやすくなります。そうなると、ちょっと膝が曲がってるとですね、太ももの前側をいつも使った状態になりますから、そうならないためにも、ハムストリングをしっかり伸ばして、前屈をしっかりしてですね、せめてせめて 手のひらが床につくぐらいはハムストリングを伸ばしてストレッチを心がけてくださいあとは前ももやはり前もももね日常的に使いすぎてますから前ももがそれ以上疲れないように前ももをしっかり伸ばしてくださいあとは足首です足首が硬いとですね半長膝といって太ももと足首にかけて角度がまっすぐではなくね 膝が後ろにポコッと出た状態になってしまいます。そうなると、いつもふくらはぎと太ももを使ってしまう生活になってしまいますから、前ももの張りがね、とてもとても衰えにくいです。半長膝の方は大体ですね、ふくらはぎが後ろにポコッと出ている。前ももがポコッと前に出ている。そういった足をしてますから、そうならないためにも、このハムストリング、前もも、足首、この3つ必ずストレッチを行ってください。 ということで、今回はね、太もも痩せの鉄則というお話でしたけども、勉強になった方は、よかったらグッドボタンとコメントお待ちしております。最後にですね、タートルフィットネスの動画の中に、再生リストがあります。その中に、太ももの前側が張りやすい人向けのエクササイズというところに動画を何本も収めてますから、太ももを動かすエクササイズ、何したらいいのってわからない方は、こちらの再生リストにある動画を選んで行ってもらえたらと思います。ということで、 今回も皆さんご視聴ありがとうございました